कस्टम रखो ना बेटे custom Chula, chula, bang, bang, bang, bang, bang. आपका यूट्यूब चैनल है क्या चैनल है आपको बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं नंबर एक रिकॉर्ड ऊपर के बंदे को निपटा कॉल कर दे यस डिफेंड द मार्क भाई कोई नहीं है वहां कोई नहीं है भाई अभी कोई नहीं रिकॉर्ड करने आएगा भाई कवर कवर चल जा भाई हम तुम्हारा अंदर कुछ जो Thank you. भाई वहाँ बंदे दो एक नंबर जा मार देना एक नंबर जा मार आराम से मार देना भाई पीपी लेके जा Please recall me. Please recall awesome. me. निकल पीछे को निकल दरवाजे से पीछे निकल दो नंबर आ दो नंबर आ जा दो नंबर आ जा बस नहीं जाने की थी तो नहीं जाने की बाहर आ जाने I need attachments. Awesome. awesome. गिरे अब तो- अब इसकी मूवमेंट कर लग रहा है हां नहीं आ तो दे रहा है यार कहीं भी नहीं लगा कष्ट नको ना बेटे कष्ट Watch out! Get in the car! Watch out! Watch out! Form up on me! come up on me. Watch out! back to safe zone. Get in the car. Get in the car! Watch out! Marked a location. Marked a location. Watch out! I'm out. Need ammo. Watch out! Time lag हो रहा है बहुत बढ़िया भाई Marked a location. मैं जाता हूँ आगे भाई तू कवर ही मेरे मैं आगे जा रहा हूं Watch out! भाई आपका YouTube चैनल है क्या चैनल है आपका Watch out! We are number one. मैं तेरे को बोला भी तेरे पास आ रहा है यार मेरे को पहले बहुत है यार हेलो भाई Bye.